اي ذاك هيك عشرة مليون Awesome. ريفايف ايه مرة Marked a location. Awesome. فوقك واحد ظل مدمج كله Awesome. I'm recalling a teammate. Thanks. Awesome. Şöyle bir bir böyle. والله ما له دم خلق يحبل يضرب Marked a location. Awesome. Excellent work. We're the best. كيف شل السلاح من يدي الله يا نازل الله يكمبري احمد خان مكمبري Calling a teammate. Thanks. والله انزل له مكمبرين والله خلف هذيك اللي لابس لا ابلع. وده قلبي قد معي. كانوا بيشتغلوا اثنين مكمبرين. really I gotta be. Maybe I just travel all completely hand. امك يا عم كمبر نبلع هذيكم يا عم كمبرين يا مكمبر يا ابن تعدينا I got supplies. في مرة مسموك عماني ومع حالي. <laughs> ما اقدر عليه. قلت هذه هناك طلعت انا طلعت اسوحهم برجلي. Watch out! يطلعوا منهم مليسين ولا ما مش عارف غلبة نفس ما يخلق لا شوف فري فاير فري فاير ام 7 كلهن علي Marked a location. كلهم دمج والله فري فاير خير اول مثلا وين يعني Head toward this وين point. اتوقف كان في ناس إيه. عندي بعيده واتش اوت مدمج مدمج مدمج Hayır hayır onu ben de çok beğendim. This way to the play zone. Tadina stuff. لا بص ابلع ابلع ابلع لا نخس لما تشوف وما تشوف العالم هذا بالجيم بنطلع